seduluran Dulur-dulure kalem ora bangasan Tali silaturahmi mesti lancar mergane Dulur seasuhan Mensana incorpore sano Amar makruh nahi munkar Yang sampean among us. sing seneng rukun Bela diri pencak silat Indonesia pelestari Seni budaya bangsa Esa winongo ora seneng kawuran Esa winongo seneng seduluran Esa winongo dua ee yang suro Bapak suwano wis ngerosno yeah, yeah.